Muchísimas gracias, eh, ministro Rodríguez Cavalini, Gracias Es un enorme honor y alegría para mí estar acá, señores embajadores, eh, secretarios, autoridades, eh, señor embajador de Brasil, señora responsable de Brasil, de los amigos. Realmente una gran, alegría. Ah, Yo empezar hablando de una cosa de, mi biografía que no está en la introducción <laughs> que hizo. Muchísimas gracias por la magnífica introducción que hizo el ministro, el ministro que ya apuntaba acá yo algunas cosas eh, eh, para reflexionar a ah, lo, lo, que tengo no, no, para decir, no, pues esto es muy interesante seguramente. Eh, pero decía que algunos puntos que no estaban en, la, los puntos biográficos que, que se leyeron conocí eh, Buenos Aires en, 1982. Tenía 15 años, vine con mis padres. Era la primera vez que salía de Brasil. Y nunca me olvidaré de la, de la sensación de, maravilla que me tomó cuando llegué y, vi lo que parecía realmente eh, un lugar completamente distinto, un mundo eh, que en Brasil ya había desaparecido. Conocía por historias de, de mis padres mundo de, cafés en la calle y teatros y ese tipo de cosas. Claro que siguen existiendo, pero eh, me pareció realmente una, especie de, realidad paralela donde, donde llegaba. Paseaba en en la calle Florida con, con asombro, una, cosa tan distinta. Claro que las impresiones de la construcción son, muy marcantes. Eh, pero eh, realmente no, me olvidé también de esa sensación de llegar por primera vez en, otro país. Eh, ya salir del avión y ver a la gente hablando otra lengua y con otra, otro porte, otra actitud. Eh, eso realmente era como si llegara a un, universo paralelo y desde entonces eh, reflexionando sobre eso me di cuenta que cada país, cada nación es un universo propio, ¿no? es una realidad paralela de alguna manera. Eh, como decía el gran poeta Fernando Pessoa, eh, cada nación es un misterio y cada una es todo el mundo a solas y contiene cada una una visión distinta de todo el mundo. Eh, entonces me di cuenta que no solamente las calles de Buenos Aires eran distintas de, de las cuadras de Brasilia, sino que las, eh, en Buenos Aires las calles de, Londres o las arenas del Sahara o las murallas de Jerusalén son distintas de las murallas de, Jerusalén tal como existen eh, en Brasil. Eh, eso es una riqueza extraordinaria del, género humano, el hecho de que en cada nación se contenga todo el mundo y que sean mundos de alguna manera distintos. Algo que el globalismo actual se apresura en, en apagar y que en mi entendimiento hay que preservar esa diversidad, eh, el hecho de que seamos únicos eh, cada uno y que nos eh, acerquemos a partir de una afirmación de esa identidad y no de su, su negación. También se permiten seguir un poco con una digresión personal. por esa época de mi viaje a, a Buenos Aires, en ese principio de los años 80, eh, empezó mi pasión por, eh, eh, Jorge Luis Borges, un autor que desde entonces, cada vez que, leo leo, descubro cosas nuevas y, siempre digo que es un autor que, da ganas de, sentir las cosas de una manera distinta. desde entonces convivo con, con ese gran escritor como un un maestro, yo diría, pretenciosamente como un amigo, como un padre espiritual. Eh, y se me permiten a veces, y eso pensaba cuando venía hoy en el, avión, eh, eh, quizás yo sea un, personaje de Borges de alguna manera. Consigo imaginar un, un cuento de Borges donde un obscuro diplomático en alguna tarde de Brasilia se sentó y escribió un artículo sobre Trump, eh, donde además de hablar de política, hablaba de, por ejemplo, de Eneas. Eneas cuando llega a Lacio y se da cuenta de que se cumplió la profecía, que llegó a la tierra que los dioses le prometieron, y se pone de rodillas diciendo, salve fatis mi debit tellus y, eh, en donde hablaba de otras cosas, de de las legiones romanas cuando llegaron por primera vez a Lusitania y, por ahí y, ese obscuro diplomático eh, eh, de un país con problemas de, pobreza, de corrupción, de, crimen, se daba cuenta de que somos parte de esa misma aventura de, de Odiseo, de Eneas, y que quizás solamente seremos felices cuando descubramos que hacemos parte de esa aventura. Eh, y, sigue ese hipotético cuento de Borges contando que ah, aquellas líneas sobre el occidente, un occidente mítico de alguna manera, llegaron a, los oídos de un candidato a presidente, un candidato que eh, contra todos los consejos de sus, eh, eh por una gran convicción personal, hablaba de Dios y de la patria como realidades presentes y que llamó a ese diplomático para ser su canciller. Y ese personaje ahora está aquí en Buenos Aires, diciendo esto, sin, quizás sin saber que está en, en alguna especie de sueño y cree absurdamente quizás que eh, con esa actitud podemos eh, de recuperar eh, raíces y, culturas, podemos quizás ayudar a, cambiar un poco el mundo. y bueno, volviendo a, no sé ahora si, estoy eh, <laughs> en, esa hipótesis, o, pero eh, en ese momento decía yo que, en ese, texto, que el Occidente es sobre todo un proyecto literario. Eh, y de alguna manera lo que estamos intentando a partir de Brasil, aunque sea sobre todo un proyecto político, económico, y ahí es una distorsión mía, así como el embajador danés, que estudiamos literatura en la universidad, eh, es también un proyecto literario, porque es un esfuerzo de los brasileños de reconocerse y de investigarse y de desolvidarse para encontrar su, eh, su verdad de alguna manera. Eh, y, ese esfuerzo solamente puede darse por la palabra y por el discurso. yo Volví muchas veces a, Buenos Aires desde entonces, negociaciones de Mercosur, sobre todo, siempre con una renovada alegría. Esta ciudad, este país nunca perdió para mí ese encanto de la, primera experiencia. Ah, eh, seguro que ustedes, así como nosotros en Brasil, pasamos por muchas cosas desde, desde entonces. Eh, en un cierto punto me acuerdo, estaba acá en para una reunión por ahí, por 2004 más o menos, y escuché de un colega que decía, eh, hablando de, la crisis reciente por la que Argentina había pasado y, de la situación de entonces, y, me decía que eh, finalmente Argentina se asume como un país latinoamericano. Y me pregunté entonces, y me pregunto hoy, ¿qué quería eso decir? Eh, bueno, sabemos lo que quería eso decir y, cosas semejantes se, hablaba de Brasil, pero eh, me permito hablar un poco de, ese, momento. Y yo creo que era algo muy, eh, muy dañoso de una manera, porque quería decir que un país no tiene derecho a ser una individualidad, que tiene solamente que jugar un rol predeterminado por su geografía o por algún trazo superficial, que un país tiene que ser un país genérico, según un cierto estereotipo. Eh, y yo creo que eso es bueno para los que creen que es bueno que las naciones desaparezcan o que se vuelvan solamente eh, accidentes, sino entidades eh, distintas. Nada en contra, absolutamente nada en contra de ser latinoamericano, lo somos todos con mucho orgullo, pero la manera como en aquel momento ese concepto lo vi usado en esa ocasión eh, me impactó mucho porque significaba, me parece, la desconexión con las raíces de uno, incluso con las raíces eh, autóctones de países como Brasil y, Argentina, que son eh, igualmente negadas por ese pensamiento estereotípico. No es solamente una cuestión de, negar la parte, digamos, eh, occidental de nuestra herencia, pero todas las herencias son diluidas y, negadas por ese tipo de pensamiento. Ah, es curioso porque eh, el término latinoamericano o América Latina nos remite a Lazio, a, nuestra matriz eh, civilizacional, eh, pero justamente es utilizado para, muchas veces para alejarnos de esa, de esa matriz. una de las tareas creo que tenemos es repensar, replantear nuestra latinoamericanidad y, y en eso seguramente Brasil y Argentina tienen un papel central. Eh, durante eh, muchos años, algunos años, digamos más o menos de, desde 2003 al, 2015, eh, sobre todo en el comienzo de ese periodo, se, se concibió la parcería Brasil-Argentina como algo que debía aislarnos del mundo, aislarnos, por ejemplo, de Estados Unidos, también de Europa, algo que debería bloquear el comercio y los flujos de inversiones con ciertos parceros, eh, sobre todo con parceros democráticos. Eh, eh, un, momento de, una, me parece una, falsa concepción de, integración y de relación preferencial Brasil-Argentina que contrastaba con e-, ese sueño que apuntaba el, el ministro Javarini de que se de, una nueva parcería que se creó en los años 80. Ah, un, en esa época un, gran embajador brasileño y exponente de, cierta escuela de pensamiento a que respecto intelectualmente muchísimo, que es el embajador Samuel Pinheiro Guimarães, escribió un libro llamado, en portugués, 500 años de periferia, 500 años en la periferia o algo así, que ah, pretendía ser la historia de, de nuestro rezago pero no identificaba correctamente mi modesto entendimiento las causas de ese desastre las causas son claramente, y eso el pueblo brasileño lo, está identificando, y eso es mucho la raíz del cambio político que está pasando. las causas son un Estado patrimonialista, como decimos, no sé si existe en castellano, y, la alocación de los recursos de la sociedad por eh, interferencia política eh, y eh, no por una lógica propiamente eh, social o económica. Eh, pero eh, la idea que esa corriente pegaba y que creo que existió en este momento muy fuertemente en, nuestros dos países era de una lógica de exclusión y de desarrollo autónomo que no deja de ser un, un proyecto de alguna manera de alguna manera suicida. No sé si fue Brasil que intentó arrastrar a Argentina o si fue <laughs> el contrario por ese camino, eh, como uno de esos pactos de, parejas que quieren suicidarse juntos. Pero, eh, <laughs> Pero eh, en nuestro caso hoy nos damos cuenta de que ese libro, Los 500 años en la periferia, no era una historia, sino un programa de trabajo <laughs> de una cierta corriente de pensamiento una garantía de que en los próximos 500 años, si se ejecutara esa idea de desarrollo autónomo, seguiríamos en la, en periferia. Ah, y ah, en nuestro caso la, la, política, la política exterior hizo parte de, de este proyecto. Un proyecto que, en mi entendimiento fracasó. Un proyecto de, eh, autonomía de que generó estagnación económica, criminalidad creciente, corrupción y tantos otros problemas. Y eh, ahora que hay una oportunidad de cambiarlo eh, en Brasil, algunas personas dicen que no se puede cambiar, que hay tradiciones de política exterior que no se pueden tocar, y eh, que las ideas no tienen lugar en la política exterior. Eso escucho de distintas maneras en, en esos meses donde me tocó ese gran honor que me hizo el presidente de, estar al frente de la política exterior. Eh, eh, es una concepción extraña de que se debe hacer política sea exterior, cualquier política sin ideas, sin, sin pensamiento, solamente repitiendo fórmulas y, por ahí buscando comercio como si el comercio fuera algo independiente de la esencia de la nación. Eh, pero esa ausencia de ideas en la política exterior donde vivimos, en Brasil seguramente no resultó. Eh, el eh, alegado comercialismo no resultó en acuerdos comerciales. El materialismo y la ignorancia de los valores de, nuestra, de nuestro pueblo, por ejemplo, de los valores cristianos del 90% de la población brasileña, no resultó en prosperidad material. Eh, la educación sin valores eh, se desplomó. Eh, y ahora dicen que, que no podemos hablar, algunos dicen que tenemos solamente que, que, hablar de estadísticas comerciales, que no podemos manejar ideas, que no podemos hablar de valores, que no podemos sino repetir posiciones como estuviéramos en una especie de teatro kabuki, eh, donde eternamente se, eh, eh, se repiten las mismas, las mismas frases o los mismos silencios, digamos. ya me dijeron que cuando utilicé la, la palabra alma, estaba ofendiendo a un cierto país. cuando digo la palabra libertad, estoy ofendiendo a otro. yo creo en el poder de las palabras, porque es todo lo que la diplomacia tiene en última instancia. Entonces creo que hablar de la libertad, por ejemplo, puede inducir a que se luche por la libertad y que um, hablar del alma puede recordarnos que tenemos una. Eh, se puede analizar de manera distinta, pero creo que esa diplomacia sin sangre y sin alma eh, no funcionó, no como parte del proyecto del país. Eh, lo que hubo fue un, país que, perdía la batalla de ubicarse en las cadenas globales de valor y que perdía la corrida tecnológica, la carrera tecnológica eh, y, problemas identificados casi por consenso en Brasil. Pero ahora que eh, tenemos una política determinada por el presidente Bolsonaro que intenta acercarnos de los principales centros tecnológicos y de innovación en el mundo, por ejemplo, eh, como Estados Unidos e Israel, para recuperar un poco de ese tiempo perdido. Eh, los críticos nos dicen que, que, no podemos. No entiendo muy bien, porque esas mismas personas decían que eh, identificaban los problemas de, rezago tecnológico y, otros, pero vivimos en Brasil hoy, día una, a veces una situación rara en ese en ese sentido. Ah, pero ah, volviendo a, la relación Brasil-Argentina, eh, por suerte rompimos aquel, pacto de que, hablaba, aquel pacto de, retraso. Ah, primeramente ustedes a partir del 2015 y ahora nosotros eh, intentamos eh, cambiar el, sistema muchísimo difícil. Es muy difícil. Ah, y necesitamos, creo, uno al otro para seguir adelante en, ese, eh, en, esa, en esa misión de recuperar el tiempo perdido y de recuperar, recuperarlo a partir de nuestra identidad. Ah, creo que necesitamos de un nuevo, de un nuevo pacto a nivel de ideas a nivel filosófico, no solamente a nivel económico entre nuestros países. Un pacto, claro, hacia la libertad y a la prosperidad, pero eh, con nuestras identidades propias y con nuestros valores civilizacionales. Eh, estamos intentando reconectarnos con el occidente democrático, lo que no significa de ninguna manera un demérito a otros, otros parceros, pero la recuperación de un tiempo perdido. Eh, queremos eh, una región de democracia e integración como nuestros dos países, entre otros, establecimos eh, en el nuevo proceso sudamericano la reciente cumbre de, Santiago. Ah, eh, pero no, no nos quedaremos ahí seguramente. Tenemos una enorme misión. Hay que seguir en esa doble vertiente de del aspecto civilizacional y del aspecto económico. Eh, un aspecto así que eh, lo expresó muy claramente el presidente Bolsonaro cuando el primer mes de su, mandato fue al Fórum de Davos y, eh, en su discurso inaugural del foro dice que nuestra, nuestro propósito es abrir la economía y regenerar nuestros valores. Eh, y al final habló, y creo que ha sido el primer mandatario que pronunció la palabra Dios en Davos, <laughs> en su discurso de, apertura. quizás otro cuento de Borges podría ser, pensé eso, Dios en Davos. Sería, <laughs> sería una, eh, quizás daría un, daría un cuento. Pero eh, tenemos una una visión que abarca cosas muy concretas. Eh, son, por ejemplo, los grandes acuerdos donde Mercosur está involucrado. Eh, podemos en corto, corto plazo cerrar cuatro grandes acuerdos, por lo menos, de Mercosur, con la Unión Europea, con Canadá, con Corea y con EFTA. Y podemos seguir hasta nuevos horizontes, quizás con flexibilidades, como las está discutiendo, si fuera el caso, pero uniendo las voces en la defensa de nuestros valores. Ah, yo creo que una Argentina auténtica y un Brasil auténtico pueden llevar esa voz a una distancia mucho más grande que, eh, nuestra región. Trabajando, por ejemplo, en eh, los organismos internacionales, en la OMC, en los foros de, derechos humanos, por ejemplo, para que se defiendan los verdaderos derechos humanos, eh, cooperando en el combate al, crimen organizado y al terrorismo. tenemos realmente un, podemos tener un gran programa de, de apertura y al mismo tiempo de reconexión con valores fundamentales. Eh, en, Brasil tenemos, intentamos tener y mantener este programa, que no ha sido solamente una, una campaña electoral, un, dibujo de marketing electoral, pero que realmente corresponde a, un, a, una filosofía y a una dirección muy clara eh, del presidente. Eh, Creemos que eh, el sentimiento y el impulso patriótico pueden ser un gran manantial eh, de, un cambio histórico, un cambio histórico en Brasil y seguramente en nuestra, nuestra región. Ah, eh, bien, ah, en el caso de Brasil, la elección del año pasado ha sido un momento realmente único, ha sido un momento de de reconexión nacional, de regeneración de un pueblo que quiere volver a ser un pueblo, que quiere ser una entidad orgánica, una entidad viva y, palpitante. Un pueblo que se reconoció en la figura de Jair Bolsonaro como en ninguna otra. Eh, las personas han, elegido, han votado, claro, con la cabeza y con el bolsillo, con el bolsillo, eh, por la propuesta de una nueva racionalidad política y económica, para combatir la corrupción, la estagnación. Pero ha sido sobre todo, yo diría, por lo menos el mío fue, el fue así, un voto con el corazón. Claro que la gente quiere empleo, pero quiere también sentido en sus vidas. Quiere sentirse parte de una comunidad histórica y no solamente de un mercado. Eh, bueno, eh, creo que estamos intentando traducir todo eso en, en acciones. Eh, hablaba un poco, por ejemplo, de la, parcería con, Estados Unidos que empezamos a reconstruir con la visita que, hicimos el, mes pasado ah, ah, a partir de, de, cuestiones muy, muy concretas pero que estaban pendientes y que no se habría resuelto, estoy seguro, ah, sin una, eh, una, la creación de un de un nuevo espíritu de confianza y de, una visión del mundo eh, compartida, eh, como por ejemplo un nuevo acuerdo de, salvaguardas, tecnológicas eh, solamente para dar un ejemplo de un tema que parece muy técnico, pero que por 20 años se había intentado entre Brasil y Estados Unidos a nivel técnico y no había salido y finalmente logramos firmar ese acuerdo seguramente porque por lo menos es mi impresión, porque ahora tenemos algo más, además del aspecto técnico, pero que es la creación de un, nuevo clima, de, una, nueva visión. Ah, tenemos eh, la acción por la democracia en Venezuela. Eso algo que discurre de, ese compromiso muy, muy claro, muy directo del presidente con la, con la libertad. El presidente prácticamente en todos sus discursos utiliza la palabra libertad y no es por, eh, por hacerlo, es porque cree, con él creo también profundamente en eso. hablé del discurso inaugural del presidente en el foro de Davos y fue muy criticado porque tenía solamente seis minutos, como si la importancia de un discurso se midiera por su, extensión. Así que estoy hablando mucho, así que pueden juzgarme por, también por la, extensión de... <laughs> Pero eh, tengo que aprender más con el presidente y, concentrar más mis ideas seguramente. Eh, se aprende muchísimo con él además en todo. Eh, pero sí, Venezuela es un tema que se venía intentando hace, hace tiempo de hacer una diferencia a partir de la comunidad internacional, sobre todo en, nuestro hemisferio, pero siempre deteniéndose, siempre llegando solamente hasta el punto de expresar una preocupación, o de expresar alguna, eh, eh, algún entendimiento genérico, pero eh, a, partir de ese año con, la participación de, de, Brasil, claro, de todos los, del Grupo de Lima, que es una entidad fundamental en ese proceso, bueno, decimos ya basta y, hay que crear una, ayudar a crear una realidad democrática en Venezuela. Eso también se decía, no se puede hacer. Entonces se decía, no, no se puede eh, desde afuera retirar la legitimidad de un gobierno que ha sido de alguna manera el resultado de una elección. Decimos, no, es una elección eh, fraudada, es una elección que no, reconocida como tal por, eh, por la OEA, por ejemplo. ese un mandato de, que de eso resulta no, no tiene validez si expresamos eso. Se decía, ah, el problema de Venezuela es que la oposición no está unida y lo y los comparte criterios. Entonces, eh, organizamos en Brasil una reunión de los líderes de la oposición y, del eh, Tribunal eh, Supremo en el exilio y bueno, les ofrecimos un espacio para que hablaran y de ahí salieron, salieron con una posición común. De eso resultó la, la toma de, de, posesión legítima por, por Juan Guaidó y seguimos trabajando en eso. Solamente para decir que eso requiere una, una decisión, un compromiso con la realidad que está por detrás de las palabras, porque durante mucho tiempo en Brasil seguramente se pronunciaba un poco como un deber, como es el teatro kabuki, de que hablaba la palabra democracia, se decía eso respecto de Venezuela, pero no se, se hacía. Yo creo profundamente en algo muy simple, pero es que las palabras corresponden a una realidad y tienen que corresponder, entonces cuando se habla de libertad hay que hacer algo por esa libertad. Eh, eh, bueno, Brasil intenta también estar más presente en un tema que era un poco también un, una donde estamos un poco esclavos de, convenciones y, de falsas tradiciones, eh, la OMC por ejemplo. Donde queremos empezar a hablar de la reforma de la OMC y de nuevos temas eh, sin la, preocupación de dividir el mundo entre países desarrollados y países en desarrollo y pensar que tenemos que ubicarnos con unos y estar siempre en contra de los otros, cuando en realidad lo que hay son, en este ejemplo, son determinadas prácticas que, que dañan a, la competitividad, que dañan al comercio, sean, eh, practicadas, por quien sea, eh, desarrollados o en desarrollo. Y hay que cuestionar también eh, posiciones que me parece no reflejan los valores del pueblo brasileño en, muchos, o los intereses del Brasil en muchos casos. Eh, en las negociaciones eh, de medio, ambiente, por ejemplo. Cuestionamos el hecho de que muchas veces son conducidas por, por las ONGs, por las organizaciones no gubernamentales, con una gente que, no sabe, que uno no sabe de dónde viene o que sabe de dónde viene eh, y que involucran una, muchas veces una pérdida de, soberanía. Ah, y, hay que hablar de eso sin miedo de ser llamado de... hicieron caricaturas mías con una sierra eléctrica, ¿no? Como si por el hecho de que de que yo contesto, o yo, o nuestro gobierno tiene tantos problemas con eh, ese, tema de la soberanía en la Amazonía, por ejemplo, eh, áreas que son sujetas a la influencia de ONGs más que del Estado brasileño, como si eso implicara que queremos de alguna manera destruir a la, Amazonía, o sea, esos estereotipos donde, eh, delante de los cuales en momentos anteriores gobiernos, gobernantes, mandatarios se detenían cuando recibían una crítica o se vieron delante de un estereotipo, empezaban a pedir disculpas y reculaban, porque eso es lo que quiere, digamos, el, sistema, lo que tiene eh, la virtud, una de las muchas virtudes, creo, de, nuestro presidente es que no, no tienen miedo a esos estereotipos y, habla de las cosas a partir de los intereses y a partir de la realidad del pueblo brasileño. Ah, Cuestionamos, por ejemplo, también el instrumento, como saben, del, Pacto Global de, Migraciones, no porque seamos contra la, las migraciones, por supuesto, pero porque creemos que son cuestiones eh, que tienen que tratarse a nivel nacional y, no por una eh, y no por una entidad supranacional y no a partir de, parámetros internacionales porque las realidades de la migración son distintas en cada caso y eh, adaptarlas a, un mínimo denominador común no es no es provechoso. Y de manera que queremos trabajar con la realidad y no con la narrativa de la realidad. No, eh, aceptar los, eh, no aceptando los bloqueos mentales y, el pensamiento. Eh, reconociendo, por ejemplo, que las relaciones, por un lado con Estados Unidos y por otro lado con China, tienen un carácter distinto en cada caso y deben organizarse de manera distinta pueden ser inmensamente provechosas en los casos, pero eh, muchas veces las cosas que podemos hacer con uno no podemos hacer con otro y, viceversa. Pero hoy también en esa narrativa eh, de, bloqueo mental y de bloqueo de pensamiento que hay eh, en Brasil, se dice que un acercamiento con Estados Unidos es algo, en contra de China, lo que es un absurdo. pero es necesario decirlo, es necesario desbloquearlo es lo que estamos intentando, un gran desbloqueo de energías, las energías productivas del país y un desbloqueo de ideas, y las cosas, ambas cosas van, juntas, es imposible eh, hacer una, estoy convencido, sin hacer la otra, sea en la política exterior, sea en otros campos de la política. Ah, bien, eh, para, terminar, eh, también para hacer una, una recordar algo de, los años 80. Eh, eh, en, ese, en momento, un poco más adelante, por el 89, me acuerdo de, haber asistido a una película argentina llamada Tangos, el exilio de Gardel. Eh, no me acuerdo si era muy buena, pero tenía una frase muy buena donde hablaba de, Argentina como la gran nación inacabada. Y creo que somos hermanos, hermanos gemelos quizás en, en tantas cosas, Brasil y Argentina, y en eso también. Brasil también es una gran nación inacabada, una gran nación que nunca llega a serlo. Y lo estamos intentando ahora con nuestros modestos medios, pero es el mandato que nos confirió el, pueblo brasileño. Y, y, ah, será eh, repitiendo esas, ah, esas tradiciones de teatro kabuki que llegaremos a hacerlo, sino con nuevas ideas y, ideas de cambio auténtico. Ah, porque sin ideas, como decía, la ausencia de ideas no, funciona. Eh, eh, con ideas buenas, malas, no sé, pero creo que hay que tenerlas y, con la enorme movilización popular que, que, hay que sigue existiendo en Brasil, creo que podemos eh, enfrentar un sistema que para nosotros, quizás para ustedes también, no ha sido provechoso durante, durante muchos años. Así que Entonces eso creo que eh, tenemos que estar juntos. Muchas gracias.